香港就系俾嗰班搞屎棍社会工作者整垮，嗰班衰友好捻中意用弱势社群呢个护身符，想拉纳税人钱，嗰阵就拉政府讲应该要照顾弱势社群。咁话其实即系与天主为敌，事关每样嘢都系天主安排好。就讲阿爷嚟计，而家已经八十有七。 如果天主要攞阿爷条老命，可以要阿爷的心、肝、脾、肺、肾，是但一样唔听使，任你个医生点捻力，一样救唔到。所以中学生物科都有句天理话，呢个世界系物竞天择，适者生存，即系话唔适合呢个环境的人就应该早的瓜老衬。

香港人生活渐渐变好，阿爷就学蜜蜂，唔理揾到少，定系揾到多多银子，永冇话仔捻晒，每个月都储些少，价钱好就买楼、买股票、班九机就供书教学，所以依家年纪大冇老板要，都仲可以食翻旧时的老本。 扮狗机有佢哋家机搵世界，唔够使返嚟麻烦搵阿爷水笼，但系有的人就托蝴蝶后生果屎搵到一蚊就使银清一蚊，永冇留隔夜钱。不良事好多罗罗女人扮靓靓着靓衫打麻雀饮烧酒白烂地鸭油鸡老尾。 细路哥就任佢唔够读书识埋班大陆姣婆，晚晚屌臭花。系，依家老来无，依仲周身病痛，就应该早的饿死街头，留翻的空间俾有用的人啦。偏偏冇天装冇地灾，就需政府就帮手打劫我哋的蜂蜜嚟救济果班捻死冇捻用的烂蝴蝶。